тысяч. А что вы хотите сегодня? Проголосовать угу. за Донецкую республику. А ты из-за кого? За Донецкую республику. Хорошо. А девушка? Тоже. А ты кого сегодня? Это наш секрет. Ух ты. Тайна. Конечно. А вы за кого сегодня? За Харченко. А почему за Харченко? Вызывает доверие. Ага, спасибо. Ты за кафе сегодня? Ой, я, я не нужно, нет, нужно мне. Надо красивое что-то. Я ж не красивая. Ну не же красивая, Приветик, а ты сегодня. Мы? Да. Секрет. Это же секрет. А Мы за свободу. Мы за ДНР. А что вы хотите? Мы хотим счастливого будущего своих детям. И еще вам большое спасибо за вашу работу. Можно я вопрос просто... За Захарченко. Почему а Захарченко? А мне так сказать. <laughs> Нет, просто у меня знакомые, они мне объяснили, почему, как, и сказали, что лучше А сколько тебе лет? Мне 19. 19. А как ты носишь к ДНР? Кого? Ну, ДНР, Донецкий республик. Положительно. А в Украине? А, в Украине, в принципе, не так сказать, чтобы плохо, потому что у меня там и родные, я и сама с Полтавской области. Поэтому, честно, я за мир. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Спасибо. Не за что. А за кого? Только за ДНР. А за кого? За кого? Как настроено? Дом 11. Как настроено? Best. So best. 37. Одну, одну, одну. Одну, одну. Привет. Привет. Покажите этого, покажите, покажите, покажите. Внутри, я открывайте это. Нет, внутри нет, он нет, украинский. Ну, обложка. А, обложка, типа, да, просто обложка. Завтра СМИ будет уже ДНР свои паспорта. Да, да, да. да. Вот, так. Все не за горами так. Так что вы правильно напишите, где, где хотят, А можно объяснить, как настроение народ здесь, который приехал, что голосовать? Спросите у народа. Две, две, ну две, мы сюда пришли, значит, мы хорошо настроены. Все хорошо, да все будет хорошо. Для чего? У нас будет новая страна, мы победим. Будем жить еще лучше. Мы настроены на республику. На Украину больше никто не настроен. На народную республику. Народ. Ой, средства массовой информации представляете.